פה בהרבה מאוד שנים. אנחנו אה, אלה שבסוף לומדים באותן, אה, באותן אוניברסיטאות, אוכלים, סועדים ביחד, נמצאים ביחד, עושים הרבה דברים ביחד, מקדמים דברים ביחד למען אזרחי מדינת ישראל בחינוך, בתרבות, בהרבה מאוד דברים כדי לצמצם את הפערים. אנחנו אלה שצריכים להיות ראשונים כדי להיות בחזית על מנת להרגיע את הדברים. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להפסיק לפחד, כי אני שומע חלק מהחברים עושים את החשבון הפוליטי, שלא תטעו, מי שעושה את החשבון הפוליטי עכשיו, בסוף זה ישטוף גם אותו. ולכן התפקיד שלנו לעמוד ולהיות אחראים כדי להגיד לכולם, רבותיי, זה זמן שנגמרו המשחקים לכולם. להפסיק את ההסתה וכל הניסיונות האלה לליצ'י מצד כזה או מצד אחר, אנחנו צריכים לגנות הכל ולהרגיע את כל התושבים שלנו, בעיקר את החברה הצעירית, שהם פחות מבינים מה המשמעות של מרקם החיים שנבנה פה במשך עשרות שנים. על השיבים שלנו. לכן אני רוצה שנצא מפה. אה, העניין רגיש מאוד, חבר'ה. זה שהתחיל והסיט את כל האזור, זה עניין רגיש מאוד, זה עניין של דת, שלא צריך להגיע למצב הזה. לא צריך להגיע לנקודה הזו, בכלל, בשום פנים ואופן. לכן אנחנו צריכים היום, כל ראשי הרשויות, וכל הכבוד, ואני רוצה להודות מכאן לחיים ביבס שהגיע פה בטח שעה וחצי נסיעה, זה לא פשוט חבר'ה. ראש העירייה, ראש בירת הנגב, רובי, זה לא פשוט. ואלי ביטון, יושב ראש הפורום, לא פשוט. חבריי, עמיתיי, כולם שהגיעו לכאן, לא יודעים שזה חשוב מאוד המפגש הזה. לכן אנחנו חייבים לצאת לצאת מפה, מכאן, עם מסר ברור לכל האוכלוסייה שלנו. אנחנו זה האוכלוסייה, אנחנו זה המדינה, אנחנו זה האזור. אנחנו יכולים לכבות את כל השרפות האלה. אנחנו צריכים לעבוד ימים ולילות בשביל להחזיר את החיים לשגרה. לא יכול להיות שאנחנו נהרוס את כל המרקם החברתי שהיה, שבנינו במשך עשרות שנים, נהרוס אותו ביום ולילה. זה לא בא בחשבון. ולא על סדר-היום. לכן, רבותיי, אנחנו צריכים שתעבירו מסר גם למקבלי החלטות, שאנחנו חיים ביחד, אנחנו אחים, שכנים, חיים, חיים, אחים בנשק, ואחים גם לדרך, שאנחנו חייבים להשכין שקט ושלווה באזורנו. אבל אני, במקרה הזה, בימים האלה הקשים שעוברת המדינה, אני לא מוצא שום תירוץ לעשות שסע בין החברה שלנו, בין הקהילות השונות כאן, ולכן אני אישי מחליט שאנחנו מגנים במילה אחת, במובן לא משתמע לשתי פנים, את המקרים בבאר שבע, בדימונה, בטבריה, בבת ים, בעכו, בכל מקום בארץ וגם בכבישים בדרום כאן. אסור לנו שהתושבים שלנו יאבדו את הביטחון האישי. ולכן אנחנו כאן מרימים דגל אחד, שאנחנו נגד הפרעיות. מותר לנו להביע דעה ולחלוק אחד על השני, אבל במסגרת החוק, במסגרת הדמוקרטיה והלגיטימציה, ולכן אני מאחל לכל המוסלמים חג שמח, וגם ליהודים חג שמח, שבא עליהם בקרוב שבוע. לא, זה לא נעים, זה לא נכון, זה מסוכן, לכולם, חייבים לצאת במיידי לפעולה שאנחנו נסכים כל מה שמתרחש בנגב, ולא רק בנגב. אל תשכחו, מה שבלוד ומה שבעכו ומה שבטבריה יכול להשליך גם כאן ויכול גם להשפיע. ואנחנו צריכים גם להיזהר שלא ייכנסו גורמים שהם לא תושבי הנגב. שאם יעשו את הבלגן האלה, והכתובת שיהיה תושבי הנגב, זה לא נכון. שמענו אתמול גם בבת ים, גם באו מדינות אחרת. זה לא חושב, גם החובה מוטלת גם על הממשלה עצמה, על חברי הכנסת. לדעתי הכנסת צריכה להתכנס ולגנות, לגנות כל תופעה של אלימות במגזר הערבי, ובמגזר גם היהודי, לא רק אה, להטיל על מגזר אחד, כל אחד רוצה להטיל על זה. חברים, הכי מסוכן שיש לראות צבא, זה לא פורמס, צריך צבא להיכנס בערים. איך תראה מדינת ישראל לפני העולם? מדינה דמוקרטית, מדינה חזקה, שכל סומך עליה בגלל חזקות של סדר, ובסופו של דבר אין המשטרה לא והצבא ייכנס לרחובות. אז מה, יחליטו לחלק נשים, טנקים גם לא ברחובות אחר כך, מה יקרה עם זה? איך תראה את המדינה? מי שחושב על טובת הציבור ועל טובת השם של המדינה אפילו, צריך לקחת את החיות צריך לקחת, ואני אומר לכם, החיות מוטלת על המנהיגות, שהיא בירושלים. החברה הישראלית צריכה לעבור דרך ארוכה מאוד מאוד. המפגש הזה הוא חשוב. הוא חשוב כי יש בו אמירה מאוד ברורה, יש בו אמירה נחושה. אל תטעו, לא מדובר פה לא בימין ולא בשמאל, ולא מי כועס יותר ולא מי צודק, מדובר פה על איך תיראה מדינת ישראל. קיצוניות מולידה חורבן. קיצוניות מולידה חורבן. מה שקורה בימים האחרונים, שהרימו יד על המדינה שלנו. אזרחי מדינת ישראל, ערבים ויהודים, הרימו יד על המדינה, על המדינה של כולנו. וזה הדבר שהכי קרוב לאנרכיה. כשמתארים אנרכיה, חוסר סדר, חוסר שליטה, זה בדיוק מה שמתחולל. לא חשוב מה הדעות הפוליטיות שלנו, אנחנו לא חייבים להסכים בכל דבר. גם בבית, בני אדם, הורים, חברים, בעל ואישה, אחיות ואחים, לא תמיד מסכימים. במועצת העיר של כל אחת ואחד מאיתנו לא תמיד מסכימים על הכל, גם אם אנחנו אוכלוסייה אחת הומוגנית, רק יהודית או רק ערבית. בין בני אדם יש חילוקי דעות, יש ויכוחים, יש אי הסכמות. אנחנו לא נסכים על הכל, ולפעמים אנחנו גם נכעס האחד על השני, האחת על השנייה. לא נסכים. איך אתם רואים בתחומים האלה, איך אנחנו רואים בתחומים, זה בסדר, מותר, זה לגיטימי. אבל כשיש קו אדום שבו כולנו חייבים יכול מאוד להיות שנקבל טוקבקים קשים מחלק מהאנשים, אבל הרוב הציבור שיושב בבית ומסתכל ופוחד לצאת החוצה, צריך להגיד לו שמה שאנחנו עושים כאן עכשיו, ראשי הרשויות, יהודים וערבים, מה שאנחנו עושים זה בשבילכם, בשביל הילדים שלכם ובשביל הנכדים שלכם, שהם לא יפחדו לצאת לרחוב מחר. כי אם כבר למשטרה אנחנו לוקחים את הסמכות, וכולנו כבר מדברים עליה בבוטות, ולא מאפשרים לשוטר או לשוטרת להשליט סדר, אז מה אנחנו מצפים? מה אנחנו מצפים? מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? אנחנו, ראשי רשויות, ברוך השם, אין לנו נשקים, אנחנו לא צריכים לא נשק ולא טנקים ולא מטוסים. הכוח שלנו זה באמירה שלנו. הכוח שלנו זה בערכים שאנחנו מנסים להפיץ אותם. הכוח שלנו זה החיבור שאנחנו יוצרים בין האנשים, בני בני אדם. בעיר שלי יש מכל הסוגים, מכל הגוונים, מכל האוכלוסיות. והנה, חיים ביחד, גם אם לא תמיד מסכימים. יש רגע בחיים שכל מי שצופה בנו, כל מי שחש את תחושת החוסר ביטחון, כן, ויש תחושה של חוסר ביטחון. צריך להבין, רק חיזוק המדינה ואמונה בערכיה הדמוקרטיים, שיש שלטון אחד, יש צבא אחד, יש משטרה אחת, וכולנו כפופים לאותו חוק. כולנו כפופים לאותו חוק. אף אחד לא לוקח את החוק לידיים. אף אחד לא יכול להסתובב ולחסום כבישים ולגנוב רכבים ולפגוע באדם רק בגלל שהצבע שלו הוא כזה או אחר, בגלל שהוא מוסלמי או יהודי. זה אסור שיקרה. אין לנו ברירה אחרת. אין לנו. אנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל. יכול מאוד להיות שיש אנשים מסוימים שבדמיונם ובחלומם כל אחד רצה לחיות במדינה רק משלו. עם הדת שלו, הלאום שלו, אוכלוסיות שיותר קרובות אליו. seven pseudocopies. نظرية الربع العربية عندما مستر يعمر شيخ تمام طيب عيد سعيد للجميع بعد العافية نجتمع اليوم كرؤساء سلطات محلية في النقب عرب ويهود من أجل أن نتآخى ومن أجل أن يعني نقضي قدما العيش بسلام فيما بيننا كرؤساء سلطات محلية وأيضا كمواطنين عرب ويهود في النقب نحن نقول أن النقب هو للجميع للعرب واليهود ويجب علينا أن نحافظ على العلاقات الاجتماعية التي تربطنا نحن نتسوق في بئر السبع وأيضا من بئر السبع يتسوقون في راهط وهكذا ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه العلاقة وأن نوثقها فيما بيننا كرؤساء سلطات محلية أيضا وأيضا كرؤساء وأيضا كمواطنين عرب ويهود الإخوة والأخوات نحن الحقيقة يعني نقول بأن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يحدث الآن رئيس الحكومة بيد السلطة أن يوقف هذه الحرب ويجب إيقاف هذه الحرب لأن هذه الحرب ليس فيها رابح وليس فيها خاسر والخاسر الوحيد هو المواطن الذي يعيش في هذه الدولة